Por que cruzou a estrada a galiña, por David Macaulay. Un día, unha galiña cruzou a estrada. Isto asustou a unhas vacas que correron por riba dunha ponte bella. O que fixo que a ponte se derrubase sobre un tren que estaba pasando. Danio desesperado, a quen estaban levando o cárcere por roubar, escapou do tren, non sen antes axenciarse os contidos dunha caixa forte. Mentres desaparecía no bosque, enganchouselle o saco nunhas silveiras, e unha a unha as súas ganancias ilícitas lle caendo polo burato. Vendo un brillante reloxo de ouro, unha pega baixou e apañouno, pero o tempo non boa. O reloxo era máis pesado para o paxaro e caeu no depósito de auga dos Freire atascando a tubería. Mentre subía pola escada para investigar, A señora Freire viu fume saíndo do tren e foi rapidamente chamar os bombeiros. Napoleón García, que sempre estaba a practicar para o seguinte incendio, olvidou baixar a escada do camión, que enganchou e rompeu un cable da liña eléctrica da Compañía de Fuerzas Eléctricas do Noroeste S.A. Aínda que era pintoresco, os resultados provocaron un gran atasco e retrasaron a chegada á casa da señora Andrade. Sós, cos seus propios artefactos, os xemelgos Andrade puxeronse científicos. E ampliaron substancialmente o cuarto de baño. Atordada pola explosión, Clara Suído levou a cabo unha inspección sorpresa do camión de basura de Manuel Tomás. Obrigada a descansar durante varios días, deulle de mala gana ao seu neto Rulo as entradas para ir ver o Celta. Mentres botaban o partido na tele, Lulú Tomico, profe de mate xubilada, viu a Rulo suído entre o público e acordouse do mal que se portaba na escola. Mentre se enterraba os restos da súa tele no xardín, fixo un importante descubrimento. De camiño ao museo para mellor inspección, o descubrimento da señora Tomico pasou por, por diante da tenda de alfombras Fernández, onde Bernabé Fernández distraeuse tanto que sen darse conta envolveu o seu desprevido axudante nunha das súas alfombras orientais máis finas. Que como chegou Horacio o Pazo de Cea nunha entrega. Asumindo que o xoven Horacio se metera de contrabando para roubar as famosas alfaias do Pazo, Thompson, o mordomo inglés, estaba a piques de chamar a policía cando o rapaz saltou pola ventá. Chimpando o axente González e os seus compañeiros nas hortensias. Que onde caxuda das súas longas pernas As de Horacio capturaron a Danio desesperado. E así chegamos ao tren que leva a Dani o cárcere por roubar. Vaise achegando a unha ponte bella. O outro lado da ponte hai un restaurante onde o axente González e os seus compañeiros, o señor e a señora Freire, Napoleón García, a señora Andrade e os xemelgos, Rulo e Clara Suído, Manuel Tomás, Lulú Tomico, Bernabé Fernández e o mordomo Thompson estaban xuntos para celebrar o valente Horacio, que pide polo para comer. Que, por que, eh?